babu har ya yanke dokar ƙarshe game da wannan canjin kuɗin da aka yi ga kuma abubuwan da ya kamata ka sani game da wannan dokar da ya yanke idan ba ku manta ba dan bawa bahari ya ce a bashi kwana bakwai zai fito ya bada bayanin ƙarshe bawa bahari ya ba wa CBN umarni da cewa a ci gaba da amfani da tsohuwar naira ɗari biyu ita ma ɗin har tsawon kwana sittin kacal ma'ana kenan yanzu za a iya kasuwanci a siye da siyarwa da naira ɗari biyu ita kuwa tsohuwar dubu ɗaya da tsohuwar ɗari biyar ba abu-bahari ya ce idan ma aka ba kaɓe ta an an yaudare ka an cuce ka in dai har kana da su ba abu-bahari ya ce ba su expire ba ka kai CBN su saka maka su a account ɗinka amma sai dai akwai miskila guda biyu su CBN sun ce gobe ne date ɗin ƙarshe na karɓar tsofaffin kuɗaɗe idan kana da su kai su gobe idan haka ba yi asara shi kuma ba bahari a bayan da ya ɗazu kawai ya ce za ka kai tsohon kuɗin ka CBN ne a sa maka account ɗinka amma bai magana akan deadline ɗin da CBN ta bayan na cewa gobe ne ranar karshe ba bare ku ji da kunnen ku Annual Section 20, Subsection 3 of the CBN Act 2007, all existing old 1,000 naira and 500 naira notes remain redeemable as CBN and designated points. To gare muna da buƙatar ƙarin bayani a wannan gabar. To dai abis ɗinku na gargajiya in dai har zan ba ku shawara zan ce idan eh, haka na da tsofaffin kuɗaɗen nan idan da hali dai ka je ka yi su gobe ka rabu da su kada ka yi asara. kafin a fito a mana bayani idan kuma da wanda yake da bayani complete ya zo mana a comment section Allah ya sa mu dace To fa musayar magana fa ta balle tsakanin Baba Bahar da Baba Ganduje a halin yanzu. Baba Ganduje ya fito a gidan rediyo ya ce shi sai ya faɗa Baba Bahar gaskiya koma me zai faru sai dai ya faru. A inda Baba Ganduje ce fa demokaradiyya fa ta lalace a Najeriya kuma duk abin da Baba bahari yake na wannan canjin kuɗin jan kar a zaɓe a Najeriya ne. Ya ƙara da cewa mutum ya takara sau ɗaya har sau huɗu bai ci ba sai da aka haɗa masa gwiwa ya ci kuma yanzu ya zama burin shi ba abin da yake so kashe sai jam'iyyar APC. ya rufe da cewa wannan doka da aka kawo ba ta da ma'ana kuma ya ba wa duk wani banki da ke Kano umarni da cewa idan aka masa tsohon kuɗi ya karba idan har bai karba ba sai ya kwace wannan bankin certificate bara ku ji kaɗan da kunnen ku da haka na ba da umarni duk bankin da bai karbi tsohon kuɗi ba ni ko zan soke certificate ɗinsa an ba da sanarwa in an soke kuma ba hali ka bude banki ba tare da wata wata ba nan fa fadar bawa Buhari ta fito ta ba da martani nan fa bawa bahari ya ce a faɗa wa baba ɗan Audu waye baba dan audu kun sani ya ce a faɗa wa dan audu idan kur'an da suke kumfa baki a kai na halaga to su tattara su kai cbn idan fc da nfiu sun tabbatar da sayyancin su to za su ji alert kai tsaye a ƙarshe dai shi mai aiki a fadar bawa buhari ya ce fa mutane suna tare da cewa wannan kumfar bakin da ake wai talaka ake to wallahi duk wanda sai kumfar bakin nan sun tara kuɗaɗe ne jinkim suna tsoron su kai cbn saboda efc da kuma nfiu sun zira musu ido tun lokacin da aka yi wannan canjin To abin tambaya anan shine shin yan Kano umarnin Baba Ganduje za su bi ko kuma ba umarnin Baba za su bi? Sannan kuma shin kuna ganin cewa bangaren Bawa Buhari suna suke wannan abin dan talaka ko kuma bangaren Baba Ganduje suna suke abin nan dan talaka? To mu a ƙarshe ya Allah duk wanda ke da sa hannu a ci baya ko kuma dakilewar Najeriya ya Allah ya Allah ka mana maganin shi ku ce amin. Babu shakka mun san muhimmancin da mutuncin wato ɗan siyasa. Shi sa yanzu idan ka dubi abubuwan da suke faruwa sai ka je ka ka yi kuka ka dubi mutum ya yi takara ya yi takara bai ci ba aka zo aka yi haɗin gwiwa ya ci zaɓe ya yi shekara hudu ya sake cin zaɓe yanzu zai fita ba abin da ake yi illa jam'iyyar ta zaɓe shi ya lalata ta saboda Allah yanzu mutum ya zama abu na abu kai ka tara kayanka kai ka wa a kayanka lokacin zaɓe ya zo an auna a kawo wannan doka saboda Allah wannan doka me ma'anarta kuma menene in an yi ta bayan zaɓe ko me yasa ba a yi ta ba shekara bakwai da rabi ai duk dan siyasa sai ya je shin me amfanin me amfanin wannan gwamnan central bank bai san hawa ba bai san sauka ba ba dan siyasa ba kowa ba yanzu mutum yana shugaba yana ganin banki na cin wuta saboda Allah in ba don dimokuraɗiyya ta lalace ba haka ta yiwu mu wannan ba shi da amsa kwata-kwata kuma demokradiyya ba ta gaci wannan ba saboda haka mu daga cikin muka je ka kai kara sha ba mu da wannan tsari ba amma dai muna gani shiri ne na kada yi zaɓe kuma allah ya yarda muka ci zaɓe duk wannan abin za mu yi watsi da shi ya za a yi bankin duniya ya ce abin da kuke yi ba daidai ba ne imf ya ce ba daidai ba ne ƙungiyoyi daban-daban su ce ba daidai ba ne shugabannin ƙasashe daban-daban su ce ba daidai ba ne mutum ya ce ya bayi kwana bakwai ya yi tunani mai sai da tattasai da timatiri mai sai ya baya rubi za ka shiga mota akwai supermarket da suka daina karɓar kuɗi na ce a rufe kuma tun da karar da muka yi babban kotu na ƙasa ya ce a dakata a ce daga karɓar tsofaffin kuɗi har sai an gama wannan shari'a saboda haka ne na ba da umarni duk bankin da bai karbi tsohon kuɗi ba ni ko zan soke satifiket ɗinsa an ba da sanarwa in an soke kuma ba hali ka